вот что получается у нас после янтарной кислоты. Такие слоники вырастают. зеленый. Они вторые. Он мужа гуляет, контролирует все. бар помощник.